Kuelekea mchezo wa nusu fainali wa kombe la shirikisho Tanzania bara kati ya Simba Sports dhidi ya Azam FC. Sasa kocha mkuu wa Simba Sports Roberto Oliveira alimaarufu kama Lobentino amesema kwamba kikosi chake kitakuwa na kazi kubwa mbele ya Azam FC katika mchezo wa nusu fainali wa kombe la shirikisho Tanzania bara yani Azam Sports Federation Cup. Sasa ah, miamba hiyo Dar es Salaam itakutana kesho kutwa Jumapili ya Mei saba katika uwanja wa Nangwanda sijaona mkoani Mtwara kuanza kuanzia michele ya saa tisa alasili, huku kila upande ukihitaji kushinda na kutinga hatua ya fainali ya michuano hiyo msimu huu, msimu wa mwaka 2022 2023. Sasa uh, kocha Robertino amesema kwamba amekuwa na maandalizi mazuri ya kikosi chake uh, kuelekea mchezo huu ambao anaamini atakuwa na kila aina ya upinzani kutokana na mfumo wa michuano hiyo. Robertino amesema kwamba tangu alipoanza michuano ya Azam Sports Federation Cup msimu huu wamekutana na timu zenye nia ya kufanya vizuri ili zisonge katika hatua inayofuata, lakini bahati nzuri ilikuwa kwao na walishinda hadi kufikia hatua ya nusu fainali. Sasa amesema kwamba Azam FC ina malengo kama ya Simba Sports ya kutoa ubingwa wa Azam Sports Federation Cup, hivyo kesho kutwa Jumapili itaingia uwanjani kwa kucheza soka la ushindani ambalo litatoa upinzani kwa wachezaji wake ambao wanatarajiwa kuanza safari baadaye leo Ijumaa kutoka Lindi kuelekea Mtwara. Miamba hao wanakutana huku Azam FC akiwa na kumbukumbu ya kupoteza bao moja kwa sifuri katika hatua ya nusu fainali ya michuano hii Ah, msimu wa mwaka 2020 2021 lililofungwa na mchezaji wake wa zamani Luis Mixon baada ya mabeki kuzembea. Katika mchezo huu ambao ulipigwa katika uwanja wa CCM Majimaji mjini Songea mkoani Luvuma, Mixon alifunga bao hilo katika dakika 89 baada ya mchezaji wa zamani wa timu hiyo uh, Bernard Molson anayechezea katika klabu ya Young Africans kwa sasa akuanzisha ah, kwa haraka mpira wa kutenga yani free kick. Pengine maoni yako ni yapi? Azam FC atakwenda kulipa kile ambacho kilitokea katika uwanja wa Majimaji mjini Songea. Maoni yako ni yapi? Dondosha komenti zako hapo kwenye upande wa comments. Mimi naitwa Deus for the best mark.